kompromis pomiędzy jakimś małym pierdzikiem 50, a, już większym, nie wiem, 600, 500. Myślę, że na początek to będzie i wagowo sprzęt odpowiedni i, i mocowo. chodzi o to, żeby wywalić wszystko co zbędne. Także ma być taki surowy styl dla, dla faceta. To, co ustalamy na początku, to jest tylko połowa, bo i tak w trakcie roboty się zmienia. Także to, to jest budowa na bieżąco, to jest improwizacja cały czas. Bobery. Bobery to takie motocykle ogołocone. Robimy, aby motocykl przypominał e, golasa, czy tam był golasem i jeździł no sprawnie. my tu w Polsce już idziemy dalej trochę ten styl jakby zmodyfikowaliśmy i tniemy po swojemu.